Halo semua, kembali lagi di Explore Your Beauty with Purbasari. Hmm, aku punya banyak lipstick nih dari Purbasari. Ayo lihat apa yang aku akan lakukan dengan lipstick-lipstick ini. Pertama, aku menggunakan lipstick dari P series nomor P13. Oleskan lipstick pada bagian dalam bibirmu ya. Ratakan dan tepuk-tepuk. cute look. Kedua, aku menggunakan dua lipstick dari Purbasari, nomor 2003 dan nomor 2007. Gunakan Purbasari nomor 2003 pada bagian luar dan nomor 2007 pada bagian dalam, kemudian ratakan. that sexy look. Ketiga, dua lipstick dari Purbasari lagi nih, nomor P17 dan P20. Gunakan nomor P17 pada bagian dalam dan nomor P20 pada bagian luar. Kemudian, ratakan. Thank you. that natural look. Pilih mana favoritmu, cute, sexy, or natural. Kalau aku suka semuanya.